Beleza, galera? Canal X Game Go e hoje é dia da faixa verde do canal. E se você não é inscrito no canal, e se inscreva clicando nesse ícone aí abaixo, também badala o sino aí para você estar tá recebendo as novas notificações. E é isso aí, a Microsoft libera jogos na Xbox Game Pass, chegando a seis novos jogos. Life Strange 2, Episódio 1 e Ark Survival Involved e também Farm Simulator já se encontram liberados aí para você jogar. E ainda mais brevemente terão mais três jogos aí para você baixar. Do dia 10 de janeiro também chegam Just Cause e After Charger, que completa assim o leque de escolhas de janeiro no Xbox Game Pass. E depois ainda, né, tem gente ainda que fala que o Xbox não tem jogo, né? Só se o game deles não tem jogo, né? E para ajudar também, né, se você quiser, existe um aplicativo Android que você pode baixar aí no seu celular. Você baixa ele, você consegue clicar lá, escolher o jogo para jogar remotamente posteriormente, tá? Então, você clica uh, ali, né, escolhe o jogo, coloca para fazer download, ele bota na fila de download do seu Xbox para você jogar depois, tá bom? Um grande abraço, clica no canal, curte aí, compartilha com todo mundo e é isso aí.